کە بە زمانی تورکیا بەس زمانی تورکی زمانی کوردی تیا نیە و پەرتوکێکی تریش دادەنێن کە بە زمانی تورکی و کوردیە. بە شێوەی pdf دەتوانن سوودی لێ وەربگرن. ئەم پەرتوکەی کەوا دایدەنێم بە زمانی تورکییە هەمووی بە وێنە باس کراوە واتە دەتوانن بە شێوەی وێنە تێبگەن. هیوادارم وەزن نەرێت بۆ ئەوەی زیاتر سوود وەربگرن لە ڤیدیۆکان.